Bun dia ito hot Hotu, Ola, kolega sira ya Timur Leste, Hau naran Fabiana Isler, Hau Max CEO, IBD Global Optimum, hanisa Empresa konsultoria husi Brazil, AMI servisu Rural ya Timur Leste, em parceria ho organisasi non governmental naran yayasan Humanis sosial inovasi sosial hivos ho RIVOS. Noho kompania ingenaria no Ambiental Narang Antia belgica pas parte de Antia Group. Hamutuk ami implementa down projeto IDA Hanaran mapeamento abrangente sobre risco relacionado ao clima avaliação risco no desenvolvimento modelo risco climático batimor Timor-Leste Se tabot um vídeo né, tamba, e bot selecionado te ona ato lança nível campo em relação ao projeto né, E bot sira se aplica metodologia chamada nesta lovra. Lovra significa avaliação riscos no vulnerabilidade local. Hanesan dalaruma e tabot serarona te ona, lovra ne combina metodologias diferentes rua, Metodologia primeiro, marca abordagem COVACA. COVACA significa avaliação vulnerabilidade no capacidade comunidade niniana. Metodologia segundo, ne maka hanaran Q método. Nune, o enloron hawiane, ato apresenta beta ser procedimento número 1, um, ato completa formulário Google, ba COVACA no Q método ia tam procedimento ida selo konamba onsa atu regista locação, bahira itabot aplica down kovaka no Q method ba referência futuro. Mas bem agora, mas ita focus ba metodologias hirakne.